pessoal, aqui é a Paloma, estou continuando a série The King of Fighters, estou jogando KOF 99. Eu não sou muito boa nesse jogo, espero que vocês tenham paciência para assistir. E acompanhe até o final, então até mais! Round 1 Fight! Bora lá. Sou a player 2. Jogando com Yori. Vendo aqui, o cara tem magia com a perna. Nossa, não dá nem pra analisar o jogo aqui. Tem que sair batendo. <laughs> Eu tô aqui, ó. Meu especial esmaga! Tá, Brilon, deixa eu fazer foi nada. Round 2 vai dar um jeito nesse jogo. Fugiu, né? Esse jogo tem um o Striker quer chamar ajuda, um amigo pra ajudar a bater aí. Vai, morre, cara. Toma! Vai tudo! Yes! Winner. Round acertar, meu. Foi um golpe? Ficar me batendo assim? Tá bom. Vai, pega! Pessoal, deu nada. Tá, preula! Ai, preciso Vem aqui. Fica quieto. Vai! Esmaga! Vai mais sangue! Tá com uns agarrões desse aqui também. <laughs>

Round one. Fight! Eu tô com o máximo aqui, ó. Tá máximo. Dá toda a força. Chega, cara, quero é essa perna. Esse braço defendendo, só vendo a oportunidade pra bater. Nossa! Neto! Vai! Ai! Pegou!

Valeu, vai. Fogo. Literalmente. De magia. Hum. Round one. Fight! Top porrada máxima. Esse cara é foda com essas pernas dele. Vamos pra lá existe. Ah! Winner. Round two. Fight. Tá morrendo. Nossa. Vá. Olha. Gente, o cara tá jogando bem. わりにするぜÓ, ah. oh, só mais um pouco. Sabia que você ia vir com ajuda. Toma! Eu quiser. Eita. Toma, especial! まあ、também. Nossa! preciso fazer alguma coisa com Clark. Precisa salvar os amigos aqui, ó. Morreu todo mundo. guys. Chega! Gente! Não. Pegou meu golpe? Round two. Fight! Vai, cara. Temperatura máxima chegou. Pra você morrer! Tá, tô bravo. Mata tá tudo. Round two. Fight! Eita! Amigo, não cansa não! pegar você, cara. Ai, meu Deus! Vai! O cara não morre! Fight! Fight! Toma, ousada! Foi bonito, perdi foi feio aqui. Fight! errado, cara. Vai! Esmagar você que me para. Ah, toma que eu defendi! Vai! <laughs> Uh. Ai, agora pegar. Vem com essas pernas. Eita! tá. difícil. Toma! Toma! Gente. Vai, manda, manda, manda aí pra você ver. Para, cara. Ah! Nossa, o sangue! Não deu nenhuma chance. <laughs> e é isso aí! A surra foi grande, mas pelo menos matei a saudade de jogar esse jogo, que é muito legal e vale a pena jogar. E se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Então, até mais. Tchau!